армысыздар әңгіме өмір парақшасының оқырмандары қазақ тілінде контентті қолдап пікір жазып жазылып өз ойларыңызды білдіре отырыңыздар түн пердесін түріп жұрт түгел ұйқыға кеткенде шарананың іңгәлаған даусы қараңғы даланы жаңғыртты ауладағы тапшанда ұйықтап жатқан қалдыбек пен самал шырт ұйқыдан оянды әй естің бе баланың жылаған даусы қалдыбек ұйқысын аша алмай отыр самалды түртті баудың аяқ жағынан естіліп жатыр тұрсай шей көршілердің баласы емес пе деді ұйқысын аша алмай көзін уқалаған самал қандай көрші көршілердің мына жақта тұрады баудың аяқ жағында ешқандай көршіміз жоқ іңгәлаған дауыс үдеп барады самал керіліп тұрамын дегенше қалдыбек тәпішкесін аяғына іле сала бау жаққа жүгірді телефонның шамын жағып алған өзі самал да сүйретіліп орнынан тұра бастады бісміллә шайтан емес пе екен қалдыбек тоқтай тұр бірге барамыз қалдыбек деймін саған тоқта ол шайтан емес пе деп қояды баяғыда бір жерден оқығаны бар шайтанның көзге нәресе болып көрінген жайлы есіне түсіп еді өне бойын үрей билеп қалтырап қоя берді баудың іші үлкен ғой қорықса да күйеуінің ізінен еріп келеді аяқ қолдары дір дір етеді дала қараңғы болғандықтан аяқ астында жатқан томарды байқамай бір кезде шалынып құлады оңбай құлады нәрестенің ыңғайлаған даусына самалдың ойбай аяғым деп бақырған үні қосылып түн тыныштығын бұзды осы сәттен бастап бұл отбасының да берекесі бұзылатынын сезгендей жаңбыр да сіркіреп қоя берді жаз ортасы болса да самал орнынан тұрып үсті басын қағамын дегенше қалдыбек бау аяғына барып қайта оралып та қалды қолында жаялыққа оранған нәресте бар өзі ентігіп тұр бір оңбағанның ісі ғой мынау кім болды екен ола, неге біздің үйдің бауына тасап кетті бұл баланы мен барамын дегенше қашып кеткен сияқты ешкімді байқамадым айналадан ешкім жоқ дейсің бе құдайдан қорықпағыр біреудің ісі ғой обалай обал әкелші баланы ұл ма қыз ба иә не істейін деп ең үйге кіріп алайықшы алдымен деген қалдыбек пен самал баланы үйге алып кірді ұл бала екен бір айдың ожақ бұжағы жаялығы киімдері таза күтімі де жақсы сияқты бірақ неге тастап кетті бұл баланы құдайдан қорықпағырдың ісі ғой осындай баланы қалай көзі қиып тастап кетті екен ә? қай безберектің ісі бұл деп самал баланы тастап кеткен пендені сырттай сыбап не істейміз милицияға хабарлаймыз ба деген қалдыбек басын тыр тыр қасыды білмеймін ғой таң атсыншы деген самал баланы құшағына алып жұбата бастады ол жұбана қойды сол ақ екен самалдың бойын ерекше бір сезім жанап өтті әсіресе нәресте емгісі келіп аузын ашқанда тек көкірегі ғана емес алпыс екі тамыры еп, сала берді ғой шыдап отыра алмады омырауын ашып жіберіп баланы емізе бастады қандай сүйкімді еді баудан табылған бұл бала құдай ау аяқ астынан самалдың әлемі өзгеріп сала бергені несі әйелінің баланы емізіп отырғанына қараған қалдыбек не болды соншама деді жақтырмай қалдыбек ұл бала екен ғой деп сөзінің соңын жұтты самал не болыпты ұл болса қалай ойлайсың үш қыздан кейін бізге жіберген алланың сыйы деп ойламайсың ба қайдағы не деп кеттің өз ұлымыз болады тиісті орынға тапсыру керек баланы бұл баланың тегі қандай бойында кімнің қаны бар ертең қандай бала болып шығады қасқырды қанша бақсаң да орманға қарай ұлиды қой шырағым қайдағы жоқты айтпа қалдыбек бұл бір ерекше бала екен қарашы сүйкімді өзі жоға қарамаймын түріне жүрегім ауырады қалдыбек өтінемін баланы асырап алайықшы ұлданаймен тетелесіп өсіп кетеді екі қыз бой жетіп отыр сол екі қыздан кейін қаншама жыл алладан сұрап жүріп әулие аралап жүріп ол сұрағанда тағы қызды болдық мынаны қарашы енді құдай беремін десе терезеден береді деген осы шығар терезеден емес баудан бере салды ғой бау ішінен баудан табылған ақ балам ұйықтай қойшы жат балам самал ыңылдап әндете бастады санаулы секундтарда қол балаға бауыр басып үлгергені ме қалай өзі туғандай болып еміреніп барады есің дұрыс па сенің біреудің баласы бала болмайды біз бауыр басып қалсақ ертең шешесі іздеп келсе не болады өзің қиналып қаласың ғой байғұс неменеге емізіп отырсың деп айқайлады қалдыбек күйеуінің сөзін самал елемей отыр балаға мейірімі түсіп кеткен, сонша күйеуінің күйіп пісіп айтып жатқан сөздерінің бірін естісе бірін еспейді сәбидің басын сипап отырып бір кезде самалдың түрі бұзылып кетті күйеуіне бір балаға бір кезек кезек қарай берді нәрестенің оң жақ шекесінде қоңыр дақ бар екен дақ емес қал ғой қалдыбектің оң жақ шекесіндегі қал сияқты мұндайда сәйкестік болады екен ау түсінсе бұйырмасын қалдыбек мынаны қарасайшы бұл не деді көзі атсыздай болған самал и не бопты әйелінің бозарған реңі мен аларған көзінен қорқып кетті ме үңіліп нәрестенің бетіне қарады мынаусы несі тағы бұл қалай қалдыбек тұрған жерінде сылық түсіп отыра кетті қал ғой бұл өсе келе үлкейеді тура сенікіндей қал пішіні де ұқсайды ма екеуі де ойға шомып үнсіз отырып қалды бір біріне сұраулы жүзбен қарап қояды әрең тілге келген самал бұл тегін бала емес баланы асырап алуымыз керек алланың жіберген белгісі қалдыбек немене үнсіз қалдың сөйлесейші қалдыбек деймін саған самал ойға шомып кеткен күйеуін түртті а не не дейсің қызық екен иә иә дұрыс айтасың бұл баланы асырап алуымыз керек осындайда сәйкестік болар ма алладан күндіз түні жалбарынып сұрап едім көз жасым текке кетпепті тура өзімізден аумай қалған баланы топ етіп бере салды жаратушырым жарылқады мені тоба тоба тоба деген самал жаратқанға алғысын жаудыра бастады қалдыбек бері жақындап таңғаларлық жағдай ғой бұл мұндайлар тек үнді киносында бола ма десем өз көзіме өзім алар емеспін деп баланың жүзіне тағы да үңіліп зер сала қарады басын шайқап тағы да ойға шомып кетті айға да ұқсай ма оның да шаштары дәл осылай қап қара қалың еді тура сенің шашың сияқты деген самал таңданысын жасыра алмай нәрестені шешіндіріп ары бері аударып көре бастады құдай түрінен сол баудан тапқан бақ балам айналайын ақ балам деп емешегі езіліп барады дәл қазір бақыттан бас айналғаны соншалықты ешқандай арты ғой ойламапты ғой мынадай ғажайып бала бұйырып тұрған кезде жаман ойды ойлаудың өзі адамдық болмас тәңірдің бұл сыйына күмән келтірудің өзі күнә емес пе самал бақыттан тасыды қалды бекте қуанды бірақ көңілі әлде неге алаңдаулы баланың бетіне қараған сайын еріксіз ойға сүңгіп кете береді сонымен олар баланы асырап алатын болып шешті тиісті орындарға да хабар беріп тексеруден өтіп келісім келісімін алып аз күннің ішінде балаға құдай берген қалдыбекұлы деп құжат та жасатып алды самал екі сәбиді теңдей емізе бастады жасы енді екіге толатын ұлданай омырау сүтінен шыға қоймап еді оның аналық мейірімі тасып омырау сүті күн өткен сайын молая берді қалада оқитын екі студент қыз да қуанып жүр інілі болғандарына алаңдамай күйеуге тие берсек болады енді деп қояды олар жап жақсы басталып тып тыныш жалғасып жатқан еді бұл шаңырақтың өмірі бірақ күн өткен сайын сәбиді көрген жандардың қалдыбектен аумай қалыпты құдай беремін десе ұқсатып та бере салады екен деген сөздері самалды әртүрлі ойларға жетелей бастады ал көршінің бүгінгі сөзі самалдың күдігіне соңғы нүктесін қойды сен негізі аңқаусың ғой ұлды болдым деп бақыттан басың айналып жүрсің сенің күйеуің де менің күйеуім сияқты бүлдірген бір тірлігі жоқ па екен осы есіңде ме осыдан неше жыл алдын баяғыда жас кезімізде өзің білесің ғой бір қыз сіздің күйеуіңізден екіқабатпын деп үйге келіп еді есіңде ме Құдай ау, мен не көрмедім десеңші, сол күндерді есіме алсам, мен емес сияқтымын. Бір жылдай ажырасып бөлек тұрып едік қой, бір жылдан соң кеуім өз келіп еді сүмірейіп кешірім сұрап. Анау сайқалы басқамен жүріп кетіпті, әрең кешіріп едім. Балалар болмағанда кешірмейтін едім. Сол бала қазір үлкен жігіт болып қалған шығар, күйеуім оны менің балам емес дейді бірақ қайдам күйеуіме сенбеймін құдай берді деп жүргенде ертең құдай ұрып жүрмесін сені деген көршісі аспанда ұшып жүрген самалды топ еткізіп жерге түсірді кешке дейін самалдың уақыт өтпей жан қоярға жер таппады ойына нелер келіп нелер кетпеді десеңші бесікте пысылдап ұйықтап жатқан баланың бетіне қарап отырды да қойды рас мұның да күйеуі оңып тұрғаны шамалы біраз өнерін көрсеткен әнеу бір әйгерім деген қызбен әуейі болып шаңырағы шайқала жаздап еді бір кездері мүмкін әлі де сол сылқыммен жүрісін тоқтатпады екен өз ойынан өзі шошыды самал оның дәл қазіргі күйін ешкім сезіне алмаса керек бесікте жатқан бала қымбат нәрестеде тұрған жазық жоқ қандай жағдай болса да бала өзінікі болып қала бермек ешкімге бермейді енді баланы осыдан қай қайсысы келіп менің балам десе қолымда өлуге бар аз күннің ішінде өзі туғаннан да артық жақын болып кетті ғой бұл бала қандай күш қандай сиқыр жіпсіз байлап тастады екен бұл сәбиге оны өзі де түсінбейді бірақ бұл жердегі құпияны білгісі келеді ол жүрегі жарылып кетсе де ол шындықты білуі керек сол оймен кешке жұмыстан келген күйеуіне алыстан орағытпай сұрағын төтесінен бірақ қойды қалдыбек менен ештеңе жасырып жүрген жоқсың ба деді дастархан басына жайғасқан күйеуіне и нені жасырады екенмін қалдыбек самалға сұраулы жүзін қадады өзің білесің мен білмейді екенмін айтсайшы жұмбақтамай құдай берген жайында ол неге сенен аумай қалған